सी और सी प्लस प्लस में अरेज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अरे क्या है अरे का ऐलान यानी डिक्लेयर करना अरे का इनिशियलाइजेशन अरे पर कुछ मिसालें हम कुछ आम एरर्स और इनके हल भी देखेंगे इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu operating system version 11.04 GCC और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ अरे के तारुफ के साथ शुरू करते हैं अरे डेटा का मजमुआ या एक ही तरह के डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं अरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 में स्टोर यानी जमा है यहाँ तीन तरह के अरेज हैं single dimensional array two dimensional array multidimensional array इस ट्यूटोरियल में हम सिंगल डाइमेंशनल अरे पर बात करेंगे देखते हैं कि सिंगल डाइमेंशनल अरे कैसे डिक्लेयर करें इसके लिए सिंटैक्स है data type name of the array यानी अरे का नाम और साइज मसलन यहाँ हमने एक इंटीजर अरे स्टार डिक्लेयर किया है जिसमें पांच एलिमेंट्स हैं अरे इंडेक्स स्टार 0 से स्टार 4 तक शुरू हो जाएगा हमने अरे का डिक्लेयर करना देखा अब हम अरे का इनिशियलाइजेशन देखेंगे इसके लिए सिंटैक्स है data type name of the array size is equal to elements मसलन यहाँ हमने साइज 3 के साथ एक इंटीजर अरे स्टार को डिक्लेयर किया है अरे के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। यहाँ इंडेक्स स्टार 0 से स्टार 2 तक शुरू हो जाएगा अब मिसालों पर आते हैं मैंने एडिटर पर पहले ही प्रोग्राम टाइप किया है अब मैं इसे खोलता हूँ नोट करें कि हमारी फाइल का नाम array.c है इस प्रोग्राम में हम अरे में जमा एलिमेंट्स के जोड़ का हिसाब करेंगे अब मैं कोड समझाता हूँ ये हमारी हेडर फाइल है ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ हमने साइज 3 के साथ एक अरे स्टार को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया अरे के एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6। फिर हमने एक इंटीजर वेरिएबल सम डिक्लेयर किया यहाँ हमने अरे के एलिमेंट्स जोड़े हैं और नतज को सम में जमा किया है नोट करें कि 4 इंडेक्स 0 में जमा होगा 5 इंडेक्स 1 में जमा होगा और 6 इंडेक्स 2 में जमा होगा फिर हम सम प्रिंट करेंगे और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है अब सेव पर क्लिक करें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें बरह मेहरबानी अपने कीबोर्ड पर एक साथ कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें कंपाइल करने के लिए टाइप करें C space array dot C space hyphen O space array और एंटर दबाएं एग्जीक्यूट के लिए टाइप करें डॉट स्लैश अरे एंटर दबाएं यहाँ आउटपुट जाहिर होता है द सम इज 15. अब कुछ आम एरर्स देखते हैं जो आ सकते हैं अपने प्रोग्राम पर आए माने कि यहाँ लाइन नंबर 4 पर हम करली ब्रैकेट्स भूल गए हैं सेव पर क्लिक करें देखें क्या होता है टर्मिनल पर वापस आए पहले की तरह कंपाइल करें हम एक एरर देखते हैं invalid initializer and expected identifier or bracket before numeric constant ये इसलिए क्योंकि अरेज करली ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज करने जरूरी हैं। अपने प्रोग्राम पर आए एरर फिक्स यानी ठीक करें यहाँ लाइन नंबर फोर पर करली ब्रैकेट्स टाइप करें अब सेव पर क्लिक करें एग्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आए पहले की तरह कंपाइल करें पहले की तरह एग्जीक्यूट करें जी हाँ ये काम कर रहा है अब हम इसी प्रोग्राम को C++ में एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम पर वापस आए मैं यहाँ कुछ तब्दीली करूंगा पहले अपने कीबोर्ड पर एक साथ शिफ्ट कंट्रोल और एस कीज दबाएं अब एक्सटेंशन .cpp के साथ फाइल सेव करें और सेव पर क्लिक करें आईओ स्ट्रीम के तौर पर हेडर फाइल तब्दील करें अब यूजिंग स्टेटमेंट शामिल करें अरे का डिक्लेरेशन और इंशलाइजेशन C++ में भी इसी तरह ही है इसके लिए कुछ भी तब्दील करने की जरूरत नहीं है अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट को सी आउट स्टेटमेंट में तब्दील करें फॉर्मेट स्पेसिफायर और बैक स्लैश एन डिलीट करें अब कॉमा डिलीट करें और दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें यहाँ ब्रैकेट डिलीट करें दोबारा दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स लिखें और डबल कोट्स में बैक स्लैश एन टाइप करें सेव पर क्लिक करें एग्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ space array dot cpp space hyphen o space array one यहाँ हमारे पास अरे वन है क्योंकि array.c फाइल के लिए हम आउटपुट पैरामीटर array को ओवरराइट करना नहीं चाहते अब एंटर दबाएं एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैश array1 एंटर दबाएं आउटपुट जाहिर होता है द सम इज 15 हम देख सकते हैं कि ये हमारे C कोड के जैसा ही है अब हम दूसरे आम एरर देखेंगे अपने प्रोग्राम पर वापस आएं माने कि यहाँ लाइन नंबर 7 पर मैं टाइप करूंगा स्टार वन स्टार टू और स्टार थ्री सेव पर क्लिक करें एग्जीक्यूट करें अपने टर्मिनल पर वापस आएं, प्रॉम्प्ट क्लियर करें पहले की तरह कंपाइल करें पहले की तरह एग्जीक्यूट करें हमें एक गैर मुतवक्का आउटपुट मिलता है ये इसलिए क्योंकि अरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है अपने प्रोग्राम पर वापस आएं यहाँ हम देख सकते हैं अरे इंडेक्स 1 से शुरू होता है इसलिए ये एरर दे रहा है एरर फिक्स करें यहाँ टाइप करें 0, 1 और 2 सेव पर क्लिक करें एग्जीक्यूट करें अपने टर्मिनल पर वापस आएं पहले की तरह कंपाइल करें पहले की तरह एग्जीक्यूट करें जी हाँ ये काम कर रहा है अब हम अपनी स्लाइड पर वापस जाएंगे मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा arrays single dimensional array declare करना सिंगल डायमेंशनल अरे इनिशियलाइज करना मसलन int star 3 is equal to 4, 5, 6. Array के एलिमेंट्स को जोड़ना मसलन sum is equal to star 0 plus star 1 plus star 2. मश्क के तौर पर अरे में जमा एलिमेंट्स के सब्ट्रैक्शन यानी तफरी का हिसाब करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें नीचे दिखाए गए लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है इसे कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया